りがとうございます埼玉県坂戸市から参りました一優と申します、はい、今年のテーマは仮面トー名作「ベルサイユのバラ」のストーリーをもとに力強くそして優しくあなたらしく私らしく、えー、踊らせていただきたいと思いますどうぞご声援よろしくお願いいたしますでは参ります一位2018

quieres. 楽しみにやってまいりました、えー、皆様の笑顔がいつまでも続きますよう私たちも夢を追い続け挑戦していきますどうぞご声援よろしくお願いいたします 前いっぱい世界はもうほど悪くない 室長から万歳は宇宙でしたありがとうございました